夜叉よはい意志なき力など無意味であり無価値強固なる意志こそが不可能を可能とし大義をなすための力となるのだはい強固なる意志か 残された時間は少ないかやはり貴様しかいない <laughs> この俺を嗅ぎつけてきたのか てもやきが回ったものだブリトラを倒してもまだゴーマどもは現れる暇つぶしには事欠かないがまずはこのバカを何とかするか やっ わきまえず帰り見ずだが迷いなく生きる貴様はあのオーガスですら認めていただが貴様の体は己の怒りにすら耐えられぬ脆い器だならばなすべきことはただ一つ。 受け入れろ7兆人分のマントラを蓄積していた因果要塞の中枢八極炉だ そのものでもあるマントラを全て消費した今となっては何の力も生まぬが貴様の怒りの器としては十分であろう我ら七星天を名乗った者たちの教示を受け取れ 無様に横たわる貴様など見たくない俺はお前を助けているのではない貴様は今以上に地獄に向かねばならな アスラと夜叉水と油炎と氷決して交わらざる二人はやはり雌雄を決せざるを得ないのか二人の因縁に今終止符が打たれる